siedemdziesiąt przeznaczony jest do pomiarów pola magnetycznego w zakresie niskich częstotliwości. Miernikiem możemy badać pola pochodzące od linii energetycznych, instalacji elektrycznych oraz urządzeń zasilanych napięciem o częstotliwości 50 Hz. Tego typu urządzenia występują powszechnie i często nie zdajemy sobie sprawy, iż to one są także źródłem często dużych wartości pól magnetycznych. Miernik wyposażony jest w zegar czasu rzeczywistego i pamięć umożliwiającą rejestrację wyników. Miernik wyświetla wartości w jednostkach w gaussach i teslach. Zakresy pomiarowe przełączają się automatycznie. Miernik jest miernikiem trójosiowym, dlatego możemy zarejestrować wartości w osiach x, y, z. możemy też wyświetlić wartość średnią z tych trzech. Miernik posiada szereg funkcji bardzo przydatnych. Możemy obejrzeć na przykład zarejestrowane wartości maksymalne i wartości minimalne. Naciskamy w tym celu przycisk. Możemy oczywiście przywrócić miernik do pracy normalnej i rejestracji. W celu zademonstrowania możliwości miernika zmierzmy pole magnetyczne występujące w pobliżu typowego zasilacza laboratoryjnego. W bezpośredniej bliskości pole jest stosunkowo duże, około 100 mikrotesli, co odpowiada prawie 80 A na metr. Gdy jednak stopniowo odsuwamy miernik od źródła pola magnetycznego, Star szybko maleje. Po przełączeniu funkcji możemy to samo zademonstrować mierząc trzy składowe pola w osi x, y, z. Podsuwając miernik obserwujemy również zmniejszenia się tych trzech wartości. Innym praktycznym przykładem jest obserwowanie pola emitowanego przez podgrzewacz wody. Po uruchomieniu obserwujemy znaczne zwiększenie wartości pola, odsuwając się na Tutaj mamy przykład zasilacza ze zwykłym transformatorem, gdzie po włączeniu oczywiście wartość też wzrosła. Teraz odsuwając miernik wartość maleje, a za chwilę wyłączymy i zaobserwujemy wartość bliską 0.